Andrea, cuéntame qué haces y de qué trata tu blog. Bueno, yo tengo un blog que se llama Equagamers, que no es solamente un blog, sino es una comunidad entera. En el blog nosotros lo que tenemos es eh, posteamos noticias sobre lo que pasa en los videojuegos mundialmente. Y además, lo que es mi mayor interés eh, son las cosas que suceden aquí en el Ecuador, por ejemplo, cualquier torneo que en el Ecuador, ya que hay muy pocos lugares donde uno pues, se puede enterar de eso. Y aunque parezca, aunque no parezca, sí, pasan bastantes cosas. Aparte de lo que es el blog, nosotros manejamos también un foro de discusión donde ya pasamos los mil, suscritos y de ahí siempre se mueve, entonces la gente va siempre posteando nuevo contenido, entonces es algo que siempre se está moviendo. Solo, eh, solo blogueas eh, sobre juegos, Aparte, ¿no tienes, digamos, otro blog personal o algún tengo otro tipo de interés? tengo otro blog personal. En el blog personal lo que tengo eh, es, yo escribo tutoriales sobre cómo hacer tal cosa, como más que nada cómo mejorar nuestro blog, nuestra presencia en internet, ah, eh, cómo utilizar redes sociales para beneficio de uno. También yo tengo otro blog de Cultura Digital, de, que es el, del, del cual soy presidenta. Entonces nuestro objetivo también es dar, a conocer todo ese tipo de cosas, cómo manejar. Entonces nosotros escribimos nuestros tutoriales de, cómo hacerlo, eh, también pequeños tutoriales de Photoshop o algo que, que me pueda ayudar a mí para mantener un buen sitio web. Ya, eh, aparte de esto, eh, ¿están o estás en Twitter, redes sociales. Claro, en todos, tanto personal como EquaiMers, Yo tengo también mi, el Twitter, que se maneja bastante. En Ecuaimers también tiene su página de fans de Facebook. Y grupos también, para, porque son diferentes, ¿no? Entonces uno, el grupo donde la gente se reúne y empieza a coordinar alguna partida y también página de fans donde publico lo que es noticia. Ya. Eh, ¿Nos puedes dar la arroba para quienes quieran este, ubicarles? Arroba Equagamers, es el eh, y el mío es arroba Unity. Ya. ¿Y qué eh, blogs lees relacionados con los temas que te gustan? Bueno, sobre los temas, yo no tengo así un blog fijo, sino que yo leo varios, tengo un reader, tengo aquí, que siempre postean sobre lo de los videojuegos y es el que más leo. Ya, y finalmente, ¿alguna anécdota, algo interesante, agradable o de repente negativo que te haya pasado en relación a los blogs o a tu, interacción con ellos? Bueno, hay de todo ¿no? en el internet, uno se puede encontrar con lo que sea. Hay, obviamente hay gente que no le agrada tal vez alguna idea o algo que ya me pasó también fue que mis opiniones personales, llega alguien que se siente ofendido y empiezan a enviarme mails muy ofensivos. Pero es algo que uno, pasa, que pasa, y de más bien a mí no me afecta, no que lo veo como que está bien porque ya hay alguien que le estoy haciendo algo, alguien le toque. Ok, gracias Andrea. Ya